in yes. the meeting here. Open up, please, uh, and talk. I asked something, but I, I don't, I, I, don't, I didn't get an answer. That um, can you develop um, uh, paranormal abilities and experience, spiritual experiences like reading other people's thoughts without being fully autonomous, just clearing your mind uh, by being raw vegan or fruitarian? Do you have okay. to be fully, uh, fully of, of food in order to reach your full potential. А, окей, окей. Эм, значит, это девушка спрашивает, эм, можно ли развить такие способности, как э, чтение мыслей и разные другие паранормальные, паранормальные способности, без, без того, чтобы находиться на 100% на автономии, то есть путем работы со своими мыслями, путем перехода на сыроедение, и разными другими методами, которые не включают в себя стопроцентную автономию. Да, конечно, это можно развить, потому что это есть в каждом из нас. Yes, sure, sure, Vital. You can develop it because uh, those skills are inherent in a, in each one of us. Okay, just uh, just to clear your brain from toxins and not be fully autonomous, but um, and another thing I wanted to say that when I was pregnant, I also uh, didn't want to eat, but of course I forced myself to eat because uh, you, you can't y- stay without food, especially when you're pregnant. So now that I'm hearing all these things, then that makes sense. That Вот, и она, она, она хочет поделиться опытом своим тоже в отношении беременности. Она говорит, когда я была беременна, мне тоже не хотелось есть, но в моем случае я заставляла себя есть, потому что основная идея, которая витала в воздухе, была, что невозможно при беременности ничего не есть. Вот, но сейчас, сейчас э, когда я слушаю, слушаю все эти идеи, это действительно мне, помогает мне изменить свое сознание. maybe I should have uh, gone with it, but of course I, I didn't believe that it is possible and I forced myself to eat and I would vomit and force myself to eat and да, она говорит, может быть, может мне нужно было просто слушать эти, э, слушать, что мое тело мне говорило, вот, и, но, но я просто заставляла себя есть, и потом, потом меня вырывало, и потом я снова ел, ела, и вот таким вот образом. Okay, thank you, thank you very much, Светлана. Вот, и большое тебе спасибо, Светлана.